Music Valley Captain Rocket. नाचे बिहार छम डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला खंगरी पहन के देखा दल कहता दुनुए पर बम नेपाल वाला खंगरी पहन के धोरिए कर कहिर बा नजर जरैले सब हिर बा ए कर कहिर बा नजर जरैले सब हिर बा दुनु छुअला डुबल चाहिले कौन हम बंगाल वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला घंगरी बहिर के नेपाल वाला के तारा देखी के लाली पागल भइल सब लइका पागल भइल सब लइका लगे तुआ आब नहराब हमके चिखा द तू तइका हमके चिखा द तू तइका तारा देखी के लाली पागल भइल सब लइका पागल भइल सब लइका लगे तू आब ना हराब हमके चिखा दो तू तइका हमके चिखा दो तू तइका कोइले बारो कोइले बारो मोहल गरो गोरी बन के छोरी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला खंगरी बन के छोरी डीजे पर नाचे छमा छम बंगाल वाला खंगरी तोहनी चिकन दुहुनु गहल हो चिकन दुहुनु गहल हो राइटर सोहनु देखी जवानी भइल बाटे बेहाल हो भइल बाटे बेहाल तहनी छुए ता तहनी चिकन दुहुनु गहल हो चिकन दुहुनु गहल हो सोनू विकास देखी जवानी भइल बाटे बेहाल हो भइल बाटे बेहाल हो देव सुनील के देव सुनील के देत बारो गम पंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम नेपाल वाला पंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम बंगाल वाला पंगोरी पहिर के धोरिए करो पहिर बा नजर जरइले सब पहिर बा ए धोरिए करो पहिर बा नजर जरइले सब पहिर बा दुनु छुआ जुअल चाहिले कौन हम बंगाल वाला घोंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला घोंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला घोंगरी बह के डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौरा रही हम सफर में तो दूर दसवा मिलल जात रही हम सफर में तो दूर दसवा मिलल जब जब हम तो पगल में ससवा मिलल बा जब चढ़ोनी हम तो बसवा भगवान ससवा मिलल बा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छवा चढ़ोनी जब चढ़ोनी हम तो बसवा बगल में ससवा मिलल बा जब चढ़ोनी हम तो बसवा बगल में ससवा मिलल बा के मिल गइल बाटे अब तो डरा ज्यादा मत के रानू भज पुनिया के दहेज मिला के मिल गइल बाटे अब तो डरा ज्यादा मत के परदीप दीवाना कहत रहे झूठो के झासवा चढ़नी जब चढ़नी हम तो बसला बगल में ससावा मिला लगा जब चढ़नी हम तो बसला बगल में ससावा मिला लगा जात रही हम सफर में तो दूर दसावा मिला लगा छोड़ोनी हो जब छोड़ोनी हो जब छोड़ोनी हो मत बसवा बगल में ससवा मिलल बा जब छोड़ोनी हो मत बसवा बगल में ससवा मिलल बा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना गइल बा के सटे जावे पे रंग बरना चाहिए रवि बोले मुँह अपन खोले राइटर रवि बोले मुँह अपन खोले तू बटन चोली के खोलैले बा छौरा दस टकिया धरैले बा ये सटे जबे पे रात भर नचैले बा नाचे रे गईनी लहंगा उठैनी लइका राइफल के नली सटैले बा छौरा जबे पे रात अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा हिंदी बोले रे हिंदी हाँ, गौवा के रहन एकरा में बाट जदि कुछ बोली तो लागेली डांट मर खा का कही रे हाँ, गौवा के रहन एकरा में बाट जदि कुछ बोली तो लागेली डांट देखी के ओकरा एहू में हमरा दर्द होले रे रे अरे दिल बाबा बिंदी लगा के रे यार मलो हिंदी बोले रे रे के रे यार मलो हिंदी बोले रे हिंदी बोले रे पगला के हो जोहिया से देखनी हो बानी पगल हिंदी बोले रे कही एक यही अदा पर तो फीदा हो रानी महरे बाना छाका में जवानी अपनाया जो डाले डाका जवानी अपना देखे के तारना का हाँ, बोरी हाँ। no, लट नइखे जाता देखी पंडिजी हमारा पतारा जेने जाई बनत नइखे जाता हर जय हनदय लग बनेला हो मिजाज रुज लग लग बनेला हो मिजाज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे

आई अच्छा। महाराज आ चढ़ली जावानी पकड़त बाटे राज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज आ चढ़ली जावानी पकड़त बाटे छतिया हंस तकिया लब के छतिया हंस तकिया सखी भोरवा ले हम पूछब अपन सहिया से सखी पूछब रतन दे बरे गेले के सूतब अपन रजऊ से सखी पूछब रतन दे बरे गेले के सूतब अपन सहिया से सखी पूछब रतन दे बरे गेले के सूतब सोनिया सखी गोइल बाबा हराबा ओहिए से मोहन नहीं के लागता खराबा जोहिया से सोनिया सखी गोइल बाबा हरा पूछब रात में देवरे गेले के सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात देवरे गेले के सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रात देवरे गैया रौनक रंजीत फोन करे न सोई

कटिया हद तकिया दब के सखी भोरवाले हम पूछब अपन सहिया से सखी पूछब रकम दे डरे दिले के सूतब अपन रजऊ से सखी पूछब रकम दे डरे दिले के सूतब अपन सहिया से सखी पूछब रकम दे डरे दिले के सूतब